ごちそうさん <laughs> うまかっただろまあそこそこか店構えは変わったけど昔っからたくさん大切な思い出があるんだ